auch gut. Ja. Alles gut. Schön wie immer. Alles gut. Wie heißen Sie? Dieter Dolpner. Es alles ist heiß! Die große Zeit ist jetzt angebrochen. Deutschland ist nun erwacht. Die Macht haben wir nun in Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. Wie alt war der Vater, als er eingezogen wurde? Und wann war das? 42 ist er eingezogen, da war er 31. Mein Vater war bei den Mottschützen in einem Aufklärungsbataillon und war Ende 19, im September 1900 1943 in Italien. So, jetzt mitgekriegt habe, ist er ja praktisch von, äh, von der Ostküste quer durch die ganzen Staaten ja. bis nach Nebraska. War, sah doch gut aus. Ja. Amerikaner haben ihn gut gefuttert, ne? Er war auch noch Filmvorführer und da weiß ich, dass er äh, dort im Lager äh, Filme vorgeführt hat. Mein Vater ist dann mehr oder weniger aber gleich wieder mit eingestiegen, denn der hatte in Amerika auch seinen Beruf zum Teil ausführen dürfen. Die, die haben sich auf keinen Fall irgendwie als, äh, sagen wir mal, äh, Gefangene äh, gefühlt. Und 1944 hat meine Mutter dann erzählt bekommen, äh, dass er in Gefangenschaft war. Wie ging es der Mutter ah, in der Zeit, dass er weg war? <laughs> äh, wie geht es jemanden, dessen Mann über Monate nicht zu Hause ist und von dem man nicht weiß, wie, wo, was, wann. Äh, wie war das? Wird, Sicher wird, wird meine Mutter das nicht, äh, sagen wir mal, äh, ohne äh, Schmerzen und, und, und, Tränen und so äh, heimlich nachts äh, durchgestanden haben. Aber auch sie musste sich ja äh, um, um uns kümmern und Mutter konnte die Firma deshalb weiter. in dieser Zeit war dann ein Pächter und zwar hat ein, in, in ein Augenoptiker im Thüringer Wald, der war ausgebombt worden. Und da hat die Innung ihn praktisch hier äh, reingesetzt und er hat das Geschäft gepachtet gehabt. Die Mutter hat teilweise bei ihm äh, mitgearbeitet und da sie ja Kontoristen gelernt hatte, konnte sie auch andere Schreibarbeiten und so übernehmen. Mit dieser Fliegerbombe oder Luftmine, äh, die im März 1944 hier in der Nähe fiel, diese, dieses Fenster, was da eigentlich drin war, das war nicht mehr da, unser Schaufenster vorne war auch nur noch halb da. Denn ich kann mich erinnern, dass nachher ein Bretterverschlag mit einem kleinen Ausblick reinkam, um überhaupt weitermachen zu können. Ja? Und hier hinten waren etliche äh, Häuser äh, nur in Mitleidenschaft gezogen. Wir, denn es, wir haben ja nur 100 Meter bis zu diesem Pumpeneinschlag ihr. Und da war natürlich von hinten her, wir haben Glück, dass die, äh, das Haus so starke Mauern hat. Und das war Herbst 47 oder wann war das? Das war im November 47.